күн системасынын келип чыгышын жана эволюциясын изилдөөчү илим космогония деп аталат күн системасынын келип чыгышы жөнүндөгү биринчи орчундуу космогониялык гипотезаны 1755 жылы немис философу иммануил кант 1727-1804 түзүп жарыкка чыгарган ал күн чоң булуттун катуу бөлүкчөлөрүнөн пайда болгон өз ара тартылуу күчү астында алар жакындап бири бирине жабышкан